ハサミで切ったとこすぐ分かる分かるかる分かたねあ終わったなと思ったら変なこと、あれまだ切れてる <laughs> うなん固まって切るからねこのな切るわけじゃないから、うん、いいですか